Buongiorno, oggi è il 21 giugno 2021, eh, siamo in Italia, a Napoli eh, per la precisione e come potete vedere dalla mitica finestra, eh, dalle tende colorate, sono, c'è un bellissimo sole un ehm, bellissimo sole, un bellissimo cielo azzurro e sono uh, essenzialmente 31 gradi Celsius, cioè circa 88 Fahrenheit e um, oggi pensavo um, al fatto che è il compleanno di mio fratello gli dedicherò la mia tastiera maggiori informazioni guardate il link in, in descrizione uh, perché in realtà io ho già iniziato questo Creator Report poi vi rimando anche al primo video in realtà io non ero presente però um, dicevo, dedicherò la colonna sonora del padrino, al tema principale di Immigrant di Nino Rota, perché eh, manco a farlo apposta. Um, ehm, 19 giugno scorso, la settimana scorsa, era l'anniversario di uscita del padrino da noi qui in Italia, quindi essendo oggi il compleanno di mio fratello, avendo io questa usanza particolare di dedicare e musica durante gli anniversari, anche i compleanni delle persone, oggi la dedico a lui, anche se scalerà uh, forse di qualche se non salandi anche a domani, perché appunto l'ho appena fatto qualche ora fa e quindi sto finendo di montarlo. Poi pensavo anche al fatto che ieri abbiamo festeggiato il quarto anniversario uh, della parte 8, Gotta Light, di Twin Peaks Return la grandissima parte 8, cinema, cinema nel cinema, come sappiamo, uh, perché io ovviamente è grandissimo fan di, è eh, gran fan di David Lynch, e poi pensavo anche al fatto che, uh, poiché praticamente so che in questi giorni Netflix, uh, Twin Peaks dovrebbe lasciare Netflix mi chiedevo se questo è connesso al fatto che uh, ben, eh, possa essere sostituito da uh, Wisteria <laughs> Recorded Night questo noto progetto che ormai va avanti, avanti diciamo hanno avanti da mesi queste voci su questo progetto su un nuovo progetto di David Lynch e poi eh, e quindi se proprio in virtù di questo qualcuno eh, del mondo del buon David possa fare un annuncio stavolta veramente vero è importante diciamo durante il mese prossimo quindi a luglio e detto questo dalla mitica finestra della tenda colorata ciao spero che uh, passiate tutti una buona giornata